Quem diria, não é mesmo? <laughs> Estamos aqui no Super Márcio 64. ah, eu voltei. Mentira, eu vou sumir por mais 200 anos. Porra. Ah, Lacto. Como eu te odeio, Lacto. Enfim. Ah... é o seguinte. É... Talvez eu suma desse canal de novo, como eu sempre fiz. Ah... Mata filha de Aku. Eu espero que o, jogo não bugue, pelo amor de Deus. Pô. Porra, Mario. É... Esqueci o que eu ia falar, parabéns pra mim. Ah, quero dizer que eu criei outro canal, muito foda, né? E que talvez, mas só talvez, eu seja mais ativo lá. Vai tomar no cu! Nossa, velho, como é uma bosta jogar pelo teclado, velho. Ai, pô. Altos pulos, uau. Ai, porra. O oh, Mario. Ó, oh, bolas estáticas. Mano, moto filha de uma desgraça, velho. Porra, eu não sei dar um long jump. Carai, velho, a moto estourou meu áudio. Eu caí, olha que foda. Mano, calma que, eu não tô acostumado a jogar pelo PC, calma. Na moral, sou muito burro. Porra, tem um troço aqui. Warp Room. Warp, Warp Room. Ah, eu vou do meu esforço. Porra, Mara, pula. Um venha. Um venha. Tá. Tá em inglês. Af, ah, né? Hum. Venha, me venha. Venha, venha, venha, venha que, que eu acabei de fazer, velho? Eu sou completo imbecil. Tá, calma que eu não, não sei jogar esse jogo pro PC, tá? Vem, vem. Ia. Morre. Porra, velho. Ande. Peão, peão, peão. Morra. Ah, ah, não, não, não, não, não, não não, não, não. Calma, calma, calma, calma, calma, calma. Calma. É a luta mais épica de todos os tempos. Morra! Easy. Ó, oh, último golpe, último golpe, último golpe. Uau! car. Ok. Pega a estrela, mano. Pega a estrela, mano. Here we go. Cara, é muito merda da, da Deep Web. Né? Bacana. Ah. Qual era a próxima estrela? Eu esqueci. Ah! Vamos contra o Vai tomar no teu cu, vamos contra... O personagem mais rápido que o Sonic da Hedgehog. Ah! Parabéns pra mim. personagem mais rápido... Mais rápido que o Sonic da Hedgehog, vamos nessa, quem é que lembra dessa porra? Ninguém, porque ninguém assiste meu canal. Ai, pô! Nunca vai me vencer, culpa. Porque meu nome é Super Márcio. Ô, oh, pô. Sai daqui, tchau. Ei, calma, calma. Nossa, velho, eu não sabia que era tão desgraçado jogar pelo teclado, velho. Oh, porra. Vai, Mario. Vá, Mario. Velho, é o look jump que eu quero que você dê, Mario. Aí, foi. É. Não pode usar porque tá pra... tá... tá pra... <laughs> Aí... Oh! Tá, jogo melhor que na primeira vez, vamos nessa. Ai! Ó, ó. ganhei, Easy. Vocês já almoçaram? Cadê essa desgraça, velho? Aê! Depois se chama de rápido. Here we go! Bam. Salvare continuare. Eh, vamos ver agora. Por onde voi? Qual foi a fase? Vamos na fase da neve. Ah, preciso de três estrelas, puta que pariu. Tá, vou fazer diferente do, do primeiro vídeo então. Vamos na fase do Tron. Olha nessa. Let's uh, go, porra. Ah. Quem não conhece a fase do, do Trump, né? Não é Trump o nome do bicho, como era? Era Chanchon. Não, Chanchon é outro bicho. Era é Chanchon? Eu não faço ideia. Mata! Ah. Tá aí, ó, torque pra vocês que não sabiam passar da, da plantinha do, do Super Mario. Foda-se! Nossa, consegui por muito pouco. Ô oh, porra. Sério que? Ai porra. Calma. Como que eu consigo subir sem essa porra? Ah. Calma. Ô oh, Mario. Ah, foda-se, eu vou subir. Não tem problema. Bora. Tá, ele falou algumas coisas. Aí você só... Ah, eu ainda podia... Ah, easy, easy, easy, easy demais. Ó, esse é o chefe mais difícil da porra, moto. Esse é o chefe mais difícil da... Eu odeio moto. Esse é o chefe mais difícil... Tem que parar de falar. Foi agora. Porra, chefe é mó fácil, eu tomo dano do chefe, isso é muito foda. Tararara, tararara, here we go! Tá, ah, eu acho que esse vídeo ficou muito curto, eu vou fazer mais uma fase. Vou fazer a fase da sei lá, a fase da... Porra, Mario, eu vou fazer a fase da, da neve. Né, porque... A gente tem que... Aqui não é fase da neve. Não estou vendo neve aqui. Bora nessa, velho. Um, dois. A cobra... A cobra... nossa. Yahoo! Uma coisa que eu descobri é que se você não apertar pra frente, o Mario não fica rápido. Muito foda. Atalho, atalho, atalho, atalho, atalho. Aê! Estamos aqui no... Seja lá que se for. vai perdi as duas vidas. Ai, não cai, pelo amor de Jesus, Grifo. Aqui é que a gente ganha? Exatamente, uma vidinha. Uou! Vamos nessa. Para, para, para, para, para. Porra, Mario. Here we go! acabou. Caralho.